Добрый вечер. Ну, все, я Хорошо. починаю. Да, добрый вечер, мы из Украины. В ефірі творчий канал творческого пчеловодства. Всіх із святом Різдва, кого стосується. Так, починаємо наше спілкування. Ну и я так чувствую, что у нас тема тропического клеща будет сопровождать долго. Как в одном из фильмов Папандопола сказал, чует мое сердце, что мы стоим на пороге грандиозного шухера. И вот появляется блогеров все больше и больше, потому что тема ворвалась так неожиданно в наш быт пчеловодства. Панику один ролик вызвал. Подключились и наши. Оказывается, довольно-таки в северных регионах существует эта проблема. Но одни стараются успокоить, спешат успокоить. Ничего страшного, не паникуйте, клещ тропилел обсклары в северных регионах жить не может. Ну, в этом я согласен и поддерживаю этот оптимизм но те, у кого пропали фактически полностью пасеки, как-то этот оптимизм не разделяют. И вот смотрите, снова зацитирую всего-навсего одну фразу. Основная масса клеща находится внутри ячеек, там, где она питается и размножается. Взрослую пчелу используют только лишь как транспорт. Вне расплода клещ может существовать всего один-двое суток. И основное место перезаражения, как резервуар, и откуда пошел этот тропический клещ, трапелиоз клары, гигантские гималайские пчелы, то есть тропики. И вдруг северные регионы, и тут, кстати, написано, что в северных регионах там, где длительный период э, среди зимы, безрасплодный период, там клещ не выживает, и там он не встречается практически вообще. И вдруг мы видим вот такую картину. У меня вопрос. Мог ли, ну не верю я в это, или же настолько мог мутировать клещ тропилелопс клары, что он так вот подвинулся в связи с, с теплым климатом, с потеплением в э, северные широты, и что мог даже как-то где-то вне расплода перекантоваться до весны. Или же это вообще не клещ тропилелапсклара, а вож каких-то грызунов или, или птиц, не знаю, кто является источником и откуда он взялся. Э, Валентин Полтава потерял за два года, по-моему, за два, Самый активный, кстати, участник этой темы, потому что четвертую часть пасеки он потерял. И я прошлый на прошлом зуме говорил, после какого случая он обнаружил пропажу, то есть э, ослабление семей. И затем, когда тема тропилопсклары стала более, э, более так на слуху, обратил внимание, обнаружил там вот этого зверя. Но клещ тропилелопс имеет четыре пары конечностей. А я на прошлом зуме вставил ролики. Это он снимал, спасибо ему. Он даже на китайский вышел на, на информацию из Китая. И сочинский ролик. Три пары конечностей. Три пары. Вот этого непонятно, что это. Вож или какой-то там еще зверь с какого-то животного перекочевал. Хотя почему бы у птицы, если у курицы средняя температура 42 градуса, запросто можно там перезимовать. Я думаю, что вошь могла однажды попасть от пчелиный расплод, преспокойно себя там чувствовать начала в плане размножения, потому что пчелиный расплод имеет идеальные возможности в плане питания, этой живности, этого насекомого, этого паразита. Ну и, соответственно, там и влажность, и микроклимат просто идеальный. А перезимовать в отсутствии э, пчелы, то есть в отсутствии расплода, и если на взрослой пчеле она не может зимовать, значит где-то перекочевывает на, снова на какого-то на какого-то грызуна. Может быть, это просто мысли вслух, это такие вот эм, как э, следствие анализа, как, э, вернее, э, следствие того, что, с чем мы столкнулись. Ну и довольно-таки интересная, интересная ситуация, как это будет выглядеть и с чего мы начнем сезон, ну, тоже настораживает. Некоторые серьезно напряглись, особенно потерявшие семьи. Ну, не, не знаю, если у кого какая информация, может, сейчас э, кто-то еще как-то освежит нам эту тему, какой-то новой информации. Обещал подключиться человек сегодня э, с таким с пониманием, сознанием дела. Ну, попал он под серьезную бомбежку. Дай бог, чтобы хотя бы остался жив-здоров. Со временем мы его послушаем. Ну и, пожалуйста, давайте мы сейчас уже забьем эту тему, если у кого есть какие, какая информация, какие, может, ролики новые, или, или мысли вслух, или, или версии. Давайте мы порассуждаем. Пожалуйста, подключайтесь. Владимир Егорович, а пока, пока никто ничего не говорит, можно задать вам такой вопрос? Смотрите, вот безрасплодный период может быть каким-то универсальным методом борьбы с любым клещом? Или нет? Ну, смотрите, и изначально мы хорошо приборкали Ворова. Там конкретно, ну, Ворова, понимаете, Ворова, он может зимовать и на взрослой челе Он пробивает кутикулу и питается жировым телом. Э, раньше это было гемолифа, ну, сейчас, сейчас уже выяснили, что не гемолимфой питается самка урова на взрослой пчеле, а именно жировым телом. А вот что касается клеща тропи, так там, там просто закрыт на месяц, и он, если верить научным исследованиям, а я все-таки надеюсь, эти исследования проводились, он в сутки двое, не больше, живет на взрослой пчеле. Значит, изоляция маток, безрасплодный период, тем более для этого клеща является уникальным способом оздоровления семей. То есть в комплексе изоляция маток хоть против ворова того клеща, хоть против этого трапе клеща, или, допустим, если это вошь поселилась в семьях и начинает размножаться, все равно во главе будет стоять создание безрасплодного периода. А уже когда мы его выгоним на взрослую пчелу, вот тут уже, пожалуйста, сублиматоры, щавлю-кислота. И, скорее всего, возможно, это будет пролив. Даже не парами, а может даже проливом. Так, чтобы его выкупать хорошенько. Потому что когда ну, пчела э, попадает, когда мы создаем едкую среду пчелиной семье, Пчела задыхается, она старается, все равно сразу шум поднимается. Все мы знаем, когда вот обрабатываем щавля кислоту или кислотами. Они поднимают шум, они раскрывают тергиты, потому что нужно, нужно дышать через а трахейная система именно под тергитами. Конечно же, если он туда прячется, то он будет в зоне доступности этой едкой среды. Ну, как бы там ни было, изоляция маток дает возможность создать безрасплодный период, а там уже мы разберемся, чем его, каким акарицидом его сбить. Так что даже, мне кажется, на сегодняшний день, ну, все говорят, вот и ролики, которые я смотрел, все однозначно во главе эффективных, эффективности по борьбе с клещами ставят безрасплодный период. Но почему-то изолятор как-то ну, противоприродный любой ценой, что угодно, отводки, водки, безрасплодный период, как там, ну, изолятор, ну, ничего. Зайдет когда-то эта тема. Дай бог, чтобы своевременно, когда еще пальцы пили, при, при, их, при их количестве. Так что так, что касается возможности и эффективности обработки обеих клещей. Так, пожалуйста, подключаемся тема, я думаю, довольно-таки, чтобы мы сейчас просто в раскачку не порассуждали, пока зима и не касается. А затем, ой-ай, э, а разговор был. Поэтому все, все то, что где кто слышал, э, тропики, я подключаю сейчас как можно больше тех, из тех южных регионов, чтобы дали нам конкретно фотографии, макросъемки по его фаз, ну, анфас, профиль, что оно такое, как он выглядит, и сопоставить его с тем, с чем мы столкнулись у себя. Он ли это? Или это что-то наше местное? Уже тут примудрилось выживать вот в наших семьях. Алло, добрый вечер. Это Роман Пасекарой. Вчера Владимир смотрел ролик э, сочинский пчеловод, он обраблял, говорит, обрызгивал э, перекисью водорода, и клещ пропал, э, тропилопсос. Ну, вот. я не знаю, во-первых, э, там есть безрасплодный период. Ну, сейчас, да. сейчас, смотрите, я видел этот ролик. Сейчас вопрос стоит о том, э, тропилело, тропические или это клещ тропилелопс клара, или же это что-то другое. Потому что у клеща тропи клары, у него четыре пары конечностей. А у того, что мы видим ну сейчас... Ну, да, да, три. Э, то, что мы сейчас видим вот на фотографии, того и тех же сочинских и наших вот ребят э, из Украины, там три пары конечностей. Понимаете, вот почему сомнения? Вот сейчас э, э, мы стоим вот в такой в до- в догадках. Что это такое? Да, І вчора не пам'ятаю на якому сайті я читав, що ну ще раз подивлюсь, на якому іменно, що може, вроді би, якби зимує в, с- в одній, к- получається, ячейці з, е, Сварова. з молью. С молью? Да. От на, на лічинки молі е, на этом теж по- перезимовує, вроді би. Ну, все может быть. Паразитирует, если, вот смотрите еще, э, что наталкивает м, на мысли, что больше всего предпочтение все-таки это к в- вши, потому что клещ, что ворова, что тропилела в скларе, размножаются и питаются исключительно печатном растворе там. И вдруг эта зверюка грызет и кусает, как собака, все, что шевелится. И младшую личинку, и старшую личинку открытую, и еще умудряется и в закрытом расплоде там натворить бед. И там размножается. Понимаете, в чем в больше подозрения вызывает и сомнения на, именно на то, что это тропик лечь. И тем более северные регионы, а в северных регионах в отсутствии расплода, любого расплода в зимний период, они там не живут. У нас его быть не должно, не может быть. Я не верю, что так могла мутировать физиология этого тропического клеща, так быстро эволюционировать, мутировать, что она сейчас запросто может так спокойно себя чувствовать и перезимовывать в таких вот э, регионах северных. бо проскакував ролик, що іменно хлопці відкривали, і зверху на рамках, там, де лічинки молі, і він по на зиму туди поселяється. Може бути. От видите, тоже ще одна, еще одна версия такая правдоподобная, скажу. Почему би и ні? І ми написали, що хлопці кажуть, у нас морози до мінус 30 і ну, лічинка молі свободно перезимовує. Ну, она прячется, да, она прячется там в такие в плотные, в плотные щели залазит, и все может быть. Тобто, якщо туди він заскочить, то він вполне, в принципі, вероятно, що може, може бути і перезимує. Может, якщо він, да, способен там где-то прохарчуватися до, до весны, до появления расплода, все может быть. Все, да. Моль, моль тоже может может быть источником его сохранения, дать ему возможность пропитаться, продержаться до активного сезона. Ну, а так, так, поки вроді би більш нової інформації, поки, поки будемо іскати. <laughs> Що, що робити? Все, да, не сидим сложа руки, вс- пытаемся, все, что новое, все, любая мелочь может быть, э, может нас вывести на какие-то серьезные анализы. Да. Валерий, слушаем вас. Владимир Иванович, а есть выход на Самуила Брамса, на ученого? Я не знаю, а откуда он, кто знает, откуда он сам? Он докладывал на Европейской конференции. А Ролик, э, ролик вы видели. родина его? Вот Никто не знает. Він з Нет Америки, информации. він з Америки є, то той сам, ну, він, він е, власне е, е, Е, доказав, що е, е, вароа харчується жировим тілом, а не гемолімфою. І це ж його тема трапилась, так? І да. він він розробляє трапі, і йому і йому пандемія не дала скінчити цей досвід. Так, є, так, так, так, так. так. Ну це значить, треба надо якось через когось виходити. Так я не знаю, я не знаю, з якого училища він є, з теж Америки, я не знаю, але знаю, що цей іменно він е, розробив цю проблему, чим харчується. Е, ну так. Я, до речі, е, у мене на на почті з е, штат Вашингтон, по-моєму, двічі заходив е, жаляр, і я його попросю. Я зараз після зума напишу йому на емейл. Якщо є можливість, там якісь контакти, чи хай особисто зателефонує, чи якимось чином, ну щось, ті, ті напрацювання, що в нього є, хай би хай би з нами поделились. Так, ну какую вы тему сейчас, раз уже с Крещом, понятно, будем по мере поступления информации будем ее анализировать. Какая тема у кого сейчас наболевшая и созрела для обсуждения? Что кого волнует больше всего? Только что позвонил человек, слезно просил узнать и дать научные какие-то разработки, как шумовая характеристика влияет на э, в зимнее время на гибель пчел. Ну, я говорю, ну понятно, если, если э, наука рекомендует как можно, э, чем амшаники, чем зимовники, и в чем преимущество? В том, что как раз заносят пасеки на зиму в изолированное помещение, отсутствует полностью шумовая характеристика, шумовое влияние, потому что даже, даже синички, вот постоянно, если наседает, я не говорю уже о дятлах, или вблизи трассы, если стоит, стоят пчелы, то ну, очень часто это сопровождается в конечном итоге опонашиванием. И вдруг, и вдруг пасека была под бомбежкой. Слетали крышки, говорит Сульев, осколки разби, побили окна, дом. Ну, понятно, я представляю, какая там шумовая характеристика. Пропадают семьи, пропадают, осыпаются семьи, пропадают матки, трутовеют. Он просит меня дать какие-то э, или вы, вывести, вы, ну, свести его с кем-то, кто знает о научных разработках, о научных подходах или каких-то э, исследованиях как влияет шумовая характеристика и что, и что нам делать. <laughs> Но ну, ну, если, если влияние постоянного контакта синицы, если она добит по передней стенке, и семьи ну, пчелы вы, наружу вылазят и опонашиваются. Я не говорю уже о том, что если там земля содрогается. Ну, конечно, влияет, конечно, влияет. Какие тут могут быть научные научное обоснование, научные исследования. Однозначно влияет. Как, как человеку поступить, пасека большая, на глазах пропадает, приезжать он категорически говорит, нет, потому что постоянно стационарно стоит. И, ну, я в растерянности, что ему пожелать, посоветовать. Сергей, помогайте. Сергей Брайн подключился сразу, давай. Владимир Иванович, вопрос можно? Да, пожалуйста, Валерий. А насколько положительно или отрицательно влияет конструкция улика на размножение семьи, изотоленной из э, пенополистирола? Пенополистирол забраковали в одно время. Пенополиуретан. Сейчас все ули делают из пенополиуретана, потому что пенополистирол Э, имеет такую нехорошую э, привычку выделять какие-то там вредные э, вещества. А вот пенополиуретан, да, сейчас ульи именно ППУ. Ну, термос, понимаете, летом не жарко, зимой не холодно. Есть свои преимущества, и очень многие пчеловоды, даже в южных регионах, там, где, казалось бы, минусовых температур вообще нет, но, тем не менее, прибегают вот к таким ульям. Ничего, я не хочу даже не вставлять свои 5 копеек в эту тему дерева или, или ППУ. Работает, значит, и, и ради бога. Пускай отчитываются, отвечают те, кто занимается, и тем занимался, и этим занимается. В чем разница, если претензии по сдаче меда или какой продукции другой? Я, я не силен в этом. Просто так логічно можу порассуждать і все нас. Я казав на минулому зо, що в мене були стиро... стиро... так? Як то у нас... ППУ чи ППС? Стирове. ППС. ППС. ППС, так, так. Я ніколи не міг позбутися вогкості. Днища були засідковані, а все одно весною е, плесень, плісень була і так далі як перейшов на е, такі е, ну, деревляні е, з дощки 25 е, міліметрів, Днище маю за утеплене, бо хочу, щоб мені від ізолятора не не, не, пішли, щоб не зійшли до гори зараз осінні, хочу їм утеплити. Днища є отеплені, а все одно вогкості немає. Ну, от і все. От і всі і всі досвіди. Ну, от зараз 19 чоловік нас. Ну, я я уверен, що хто е, у кого-то є ППУ, ульи, і, пожалуйста, поділіться результатом зимовки і взагалі содержання. А всі знаємо, що як, допустимо, ті, ті, ті вулики, які в нас є, у внутрі є 37,5 на 37,5 см. Сильна сім'я створює клуб е, у діаметрі 25 см. 37,5 мінус 25 то є, е, то є... 12,5. Е, так, і як поділити це на половину, то більше 6 сантиметрів, як клуб, клуб є в центрі, то від стінки край клуба є 6 сантиметрів і все одно, чи то є стироп'ян, чи то є там е, ППЦ, ППС, чи ППУ, чи дерево, чи, як я кажу часто, коробка на, на черевики. <laughs> То та стіна має стільки таку температуру, та, та стіна має таку температуру, та стінка має таку температуру майже як назовні. Владимир Егорович, а от я читаю вашу екстремальну, я купив все ваші книжечки, вот и экстремальную зимовку вашу читаю, там э, вы говорите, что вот биологический, там, как я забыл, там минимум, сколько должно быть входить в зиму. Вы говорите там 7-8 рамок. Это минимально, семья Смотри, должна входить. Да? да, да, да. Еще вопрос, да? Или это в одну? Не-не-не, это, а это а просто к тому. Вот э, мой знакомый говорит, что, э, ну, что ваша пасека, что лично вы, говорите, Малыхин входит двумя корпусами в зиму. Я говорю, я не знаю, я спрошу. Ну, Смотрите, ну, откуда появилось э, один из семь килограмм пчелы, то есть около семи рамок Додана биологический минимум. Биологический минимум вообще-то важен для старта весной. Зимой тут уже пчеловод может и 4 рамки перезимовать аккуратно и занести вплоть до того, что на зиму под койку себе перезимовать эти 4 рамки а биологический минимум 1,7 килограмм. Здесь имеется в виду именно э, совсем э, другая трактовка. Как она, как она выглядит? При такой массе пчел весной, именно весной, ведь при весеннем старте пчелиная семья, имея такую силу, способна выделить достаточное количество пчел-фуражиров на принос нектара, пыльцы и водоносы, и в то же время создать микроклимат и выкормить первое поколение пчел. Вот это вот количество, это масса 1,7 килограмм. Это научное э, обоснование. Я давно, давно о нем слышал, был на лекциях нашей профессуры еще лет 30 назад. Именно объясняется тем, что такое, такое количество пчел важно для весеннего старта и не обращая, не, короче, без лишних вмешательств пчеловода. Вот она имеет такую массу, 7 рамок додана, где-то так, 1,7 килограмм, где-то примерно так. И все. Она способна, дай ей корма, и она способна создать микроклимат и выделить э, при такой массе все группы пчел для обслуживания воспитания первого поколения на замену. Вот это, э, в этом важность именно этого биологического минимума. А как, как перезимовать и как это уже и на двух рамках зимуют. Ну, я понял. Хорошо, а вот смотрите, э, как нам рассчитать количество поколений? Вот там вы, у вас есть разработка, но я просто там что-то, ну, я не понял. У нас, смотрите, у нас весной начинается с рапса. Вот как нам рассчитать, чтобы вот из борьба с клещом их вы, их, сколько раз вы в изоляторы садите на протяжении сезона? Два раза. Когда, скажите? Весной, весной когда? Я, э, весной я выпускаю. Весной я выпускаю. И э, через полтора месяца, через 50 дней я делаю сразу отводки на старых матках. Ну, двухматочная у меня тема. Неважно, одна матка или две матки. Сразу делаю отводок на старые матки отвода. В малой в родительской семье осиротевшей обгулю несколько маток сразу. Они у меня развиваются при взаимозамене рамками между этим отводком и молодыми матками, уже гулявшимся. Я делаю обязательную взаимозамену рамками. Ну, как это вы, вы знаете. У хорошо уже набравших силу в течение месяца отводки на старых матках, там уже достаточное количество печатного расплода, я у них забираю печатный, даю молодым маткам, а у молодых забираю открытый расплод, потому что пчелы в старых матках много, они ее выкормят и тем самым продлеваю рабочее состояние. Они на подсолнух выходят у меня через, э, на, первого, на начало июля, выходят с равными силами, с одинаковой силой. То есть пасека удвоенная автоматически. Закрываю маток в изолятор в начале июля на целый месяц. Выбираю полностью подсолнух, полностью. В начале августа выпускаю маток на месяц, чтобы они нарастили зиму, зимующую пчелу. Обрабатываю клеща, самый важный момент. Я обрабатываю клеща, потому что нет в семье ни единого расплода. И в зиму семья выращивается, то есть э, пчелы выкармливают будущую зимовалую пчелу в лице расплода пока еще в отсутствии фактически вот этого э, губительного фактора паразита ворова. А тут есть еще и прицепится к нам еще один э, пассажир, трапик клещ, то значит э, нам деваться некуда. Минимум придется дважды изолировать на протяжении активного сезона без потери, подчеркиваю. Если кого-то коммерческая сторона интересует – без потери товарного меда, без потери, сразу говорю. Может, пускай вас э, это не беспокоит, там все, все уписывается э, как нельзя лучше. Многих, очень многих, многие переживают. Но у нас еще э, переживают за то, что как это так матку закрыть. Тут даже, даже на день-два дня при непогоде матки сокращают яйцекладку, у пчеловода уже истерика а чем он будет, э, чем он будет собирать мед и, и так далее. Поэтому все работает. И в конце, в начале сентября, через, после месяца активности в августе, я снова закрываю в изолятор и до самой весны. Все, двойная. Мы даже изолировав матку, даже когда мы формируем отводок на старые матки, и там молодая, мы можем обработать сразу э, клеща, потому что создается ситуация там, где отводок на старой матке, а мы формируем на печатном растворе, матки начинают постепенно откладывать яйца. Пока, слушайте, Владимир, для вас, пока, пока появится печатный расплод от э, новый печатный расплод, тот уже выйдет. Они только насеют матки, только насеют, будет открытый. Печатного не будет. Мы обрабатываем отводок на старой матке, и сату. А тут, где осиротевшая семья родительская, пока матки обгуляются, понятно, что расплод весь выйдет, и этот обрабатывает. Очень важно в этот период, когда обновляется клещ, зимующий клещ, который зазимовал, он в мае месяце, в конце мая, обновляется на появление уже дочерей. И там включается геометрическая прогрессия ее желательно, если тем более пчеловод не уделил внимания весенней обработке, с осенью осталось, весной ничего не делал, то в этот период это уже опасно. На, на начало августа уже появится бескрылая пчела. И вот мы раз обработали щавель кислотой. Затем в августе месяце я обработал второй раз. И когда закрываю вы в начале ау, сентября месяца, в конце сентября уже нет опять снова расхода, выборочно по диагонали я щавлю кислоту обработал, глянул состояние, если упало там 3-5 вещей, я уже пасеку не трогаю. То есть фактически 2, максимум 3 обработки профилактических щавлю кислотой. Никаких больше препаратов не существует при борьбе э, с этим недугом. Это точно такая же, так же ж картина выглядит и при оздоровлении пасеки при болезнях расплода. Там создал безрасплодный период и все. Нет расплода, нет проблем. Запомните эту фразу, и она будет у вас крылатая при использовании изолятора на всю оставшуюся. Так, что-то со связью. Володимир Григорович, добрий вечір. Добрый, Серега, говори. Е, Ситуація. Є е, сім'я, е, бджола сипеться при наявності меду, все, положив зверху ліпешку, мед ж некачественний у нас, закристалізувався, а бджола сипеться, все одно бере, ну, мед взяла з пакету, все, а все одно бджола сипеться. От якась така ситуація нестандартна. А скільки сімей у тебе таких? Дві. А ну, ти... Слухай, а ти е, проведи як цю ось ем, діагностику, тобто біографію її цієї сім'ї. Що там могло бути у тебе не так, як у решти сімей? Е, було е, літом, я вам дзвонив, що не приймали маток. Вони клуб брали на кожній рамці, в клуб брали бджолу. Ну, якась сім'я, вона як жила сама по собі. На кожній рамці своя сім'я була, отак. А. І що я замітив, в неї дуже багато було кліща. Весь сезон, весь сезон. Я боровся з ним, ізоляція, і этот, матку випустив, обработав, кліща валом. І отак вона пішла в зиму. Ну, як я її обработав кліща, ну, а пчела почала сипатися. Ну слухай, ну раз кліща було багато, то понятно, там фізіологія подорвана, і це може основна причина бути того, що що вони в тебе біоресурс постепенно, та, що була більш під е, поражена кріщом, раніше сипалась ще в августі. та, що е, менш була поражена, зараз починає висипатися. Ну, отнеси це к такому із'яну, як, як аномалія, таку су- Ну, да. случайність. Да, я, я, теж, я теж так, в принципі, этот, Це не закономірно, Сережа, не, не забивай голову, потому Да. что если литература, ветеринарная литература тех, э, того столетия, кажет 10% это нормальный отход. Хоть маток, хоть, э, хоть семей, хоть в семье, рамки, допустим, если было 10, одна осыпалась, то это нормально. Каждая, каждая природа, каждая живность и растение всегда выводит потомство с большим запасом. Как раз на случай того, что слабо слабоживущие отойдут. Поэтому пускай не хватайтесь за сердце и не, не поддавайтесь панике, если где-то там что-то осыпалось какое-то время незначительно. Это да. может быть как раз физиология подорванная физиология, она, раз подорванная физиология у пчел, они склонны к заболеванию. Они являются первые мишень для всех патогенов, те, что живут у нас в семьях без любые. Поэтому отошли и все. И они взяли на себя удар этот, этот патологический, патог, этих патогенов из гнезда вынесли наружу и все. Так что тут нужно просто, просто знать, что не бывает такого, чтобы сто процентов все, ни одна пчела не упала за зиму. Ну, Ну, это, это Да, я згоден. Ну, ще є така, ще є такі, е, <laughs> ну, інформація, якби це. От у мене є одна сім'я. За весь період, ну я ж в цьому році тільки почав ізоляцію по вашому методу, і одну сім'ю я навіть весною не обробляв от від кліща. Е, в- Все літо не обробляв від кліща. І осінь я взяв матку в ізолятор, весь расплід вийшов, я обработав від кліща і упало 15 кліщів. Ну, ну знову зроби зроби аналіз, як вона в тебе йшла з прошлого року, яка пішла в зиму, і про монітор її розвиток, міняли матку чи не міняли, був безрозплодний період, чи не було. А може, це буде якраз у той фактор, що є такі лінії, які зараз Сергій нам поможе. Да. Що ну, е, дають? Получається, перебіг секундочку. Получається, я піймав рой у себе на черешні, у цей рой. Він мене відпрацював сезон, пішов зиму, добре. Ну, що він в зиму, сім'я йде маленька, от 4-5 рамок. Ну, весною такий бурний розвиток, що і два відводка ділаю в сезон, і вона ще й меду приносить принесла в цьому році. І що я замітив, що кліща на неї немає, і від водках теж нема клеща. От. І що я хочу, е, як мені з неї взяти е, потомство? От таке я хотів би. ну, такого, ну, Як мені правильно е, либо трутня зберегти від цієї сім'ї, либо взяти маток від цієї сім'ї. Ну, дивись, Сережа, якщо в тебе є гарні ще сім'ї, такі, що ти можеш зробити, е, якщо вона тільки одна в тебе, значить зроби з нею сім'ю-виховательку і е, племінний матеріал прививочний. А е, трутньовий генофонд, де ну скільки у тебе пасіка, там десь три сім'ї, може три-чотири сім'ї, як призимують гарно, які призимують, менш буде ну, підмор якомога менше. З тих зроби батьківські сім'ї, дай трутньовий розплод, хай вони тебе трутня вирощують. А племінний матеріал зроби з цієї сім'ї, але щоб вона була і вихователька. Розумієш? Ага. Щоб ти не зробив, не взяв з неї лічинки, а дав якоїсь чахли там. Вони тільки повинні, вони передадуть у цей спадок ті годувальниці, які будуть е, яйце їхнє, лічинка їхня, і годувальниці вони. Все. Угу. Зрозуміло. Дякую. Прошу слова, якщо можна. Давайте, Серега, давайте. Брагін Сергій, спілка бджолів України Бакфаст. Результат, значить, е, Е, при загрузці 0,42-0,56% е, був ворога. Бо там є е, були сім'ї толерантні, тому такий низький процент. Через 13 місяців одна сім'я показала 0, дві сім'ї 3-3,5, одна 5, ну, 5 з чимось. А контрольна яка на простій була, показала 30% заключеності. заключеності. То е, вважаю, що є над чим працювати, є що дивитися з цього питання. Ну, це не може бути резепрат... как, е, ну, репрезентат... Ой, ладно. Ну, як, як факт, так? Але ну, звернути на, на цю увагу треба. Далі ще е, питання було друзів по поводу варотолерантності і варорезистентності. Ну, потрібно е, розуміти, що таке варотолерантні бджоли, варотолерантність. Варотолерантність і чому толерантність? Да? Це Е, способності і не проявляти признаків інвазії якомога довше. Тобто, в мене кліщ є, а мені все одно він ну. Я на нього не реагую. Оце варотолерантність. А варорезистентність – це е, е спроможність відшукувати і знищувати е, кліща. Є три групи бджіл: одна відкриває, інша чистить, чист, чистить, інша група запечатує панову лічинку. От е, так це працює. Е, є такі лінії. В мене в один сезон була е, воротолерантна лінія в качестві батьківської, і я зробив ну, багато, ну, відносно багато, бо умови дуже жорсткі і, і дуже дорогі. Е, багато парувань і подивився, де у деяких е, взагалі не відчулося, що та лінія була батьківська воротолерантна, тобто кліч був. А у деяких ліній у нащадків його було ну дуже дуже мало. Тобто, це питання е, ще треба досліджувати багато, щоб і самому розуміти, як це працює. Ну, поки вопрос, все в мене. Сереж, Дякую. вопрос у мене. У мене питання. Будь ласка. Ворова толерантна, коротше кажучи, це так. Е, є ворова, але нема воротозу. Присутність збудника є, але нема хвороби. Тобто невелика кількість так. вони там присутні. Так, так. А ворова резистентні це ті, які щось там творять, коротше кажучи, етологічний імунітет високий у бджіл, що вони його в якимось чином очищають, самоочищення, ну якщо так проще. Ну, це як ВСУ в нас. Він відшукують і знищують. Розумієте? Це вара резистентність. Ну так, етологічний санітарний імунітет його ще називають. Раніше таке було, ну. як е, робили, брали е, квадратики печатного розплоду. Це давно-давно така практика е, була е, застосована. Беруть, вирізають трутев, трутневий чи неважно який, чи бджолини, і в морозилку. Умертвляють. Робити тест на гігієну. І тест на гігієну. І дають сім'ям виборцям і определяють, які зразу швиденько його вичищають, Оце сім'ї з великим етологічним санітарним імунітетом. Тобто вони, як як гарна хазяйка, зразу, щоб воно там не за, не запліснявили ці миски, отам у раковині, а зразу це ще викидають. Тоді буде і порядок. Отак і всі. Може, колись Може, колись покажу фото. У мене є так, як як я це роблю. Ну так як ви розказуєте, так і роблю. М і воно працює на сутки е, е, чи на полсуток е, в обід зробив чи ввечері, а зранку ставиш до до ранку, дивишся. Ввечері дивишся і до ранку. Виходить дуже добре. І 12 часов, і і, і 24 дивишся. Я не Тобто, знаю, а як- Е, як- Деякі сім'ї яким способом опять зараз. за, за, зависло. Ні-ні-ні, я чую, ну это нормально чую. Яким способом зараз определяють е, воротолерантність або ворорезистентність, от наука, Германія, в частності, дуже так продвинута в цьому плані. А, є, є такий спосіб. Е, Заражають нуклеуси, а е, Е, кількістю е, відшукують того кліща, заражають нуклеуси, а через деякий час е, розривають і шукають їх. І є вже такі 99%, 98% ворола толерантність. Розумієте? Тобто вони точно знають, що туди на ту групу бджіл кинули 100 кліщів чи 200, так? І потім відшукують, вражають флоді вже сіли вони туди і чи ні. Роз, е, волонтери збираються і відшукують цього кліща. І заповняють протоколи і шукають. І от деякі от таким образом е, це рахується. Ну, добре. Ну, це вара, резистентність. Ну нічого, ми їм показуємо, ми їм показуємо ізолятор, на цьому все скінчається. Вся толерантність разом з резистентністю. Ну, це це теж метод. Теж метод дуже добрий, дуже дійний. Є в нього свої і гарні, і не дуже гарні е, ну, моменти. Ну, не дуже гарний, ну, як для мене. Це коли велика пасіка, то вже тяжко відшуткувати маток. Оце для мене ну, дуже тяжко. Ну, це головна, а з згодом ще взагалі тяжко. Головна причина, що шукати маток, все особливо на промишлених пластиках. Так, да, особливо, коли розкидається на багато корпусів. Я одну матку шукав неділі три. Розумієте? Потім вже е, почав так. Поділив, приїжджаю, дивлюся. А тут є, тут нема. Тут яйце є, матка. І що поділив, опять дивлюся. В кінці в кінців знайшов цю матку. І що ви думаєте? Вона. Е, завжди ходила під бджолами. Я таку е, не бачив. Вона м, ну, саме по- під них залазить і ходить під них. Да, є Отак такі. було. фігури. Владимир Григорьевич, Я. э, а вот э, по эпидомику хотел спросить у вас. Э, На теплий занос краще робити чи на холодний занос? І Чи би різниці немає ніякої? Дивись, на теплий занос е, е, тобі буде краще е, е, в обслугі він. Ага. І можеш ти зробити його по ширині більш як захочеш. Хоч 14 е, рамок, хоч 18, хоч 24. Розумієш, якщо на теплу. А там, якщо на холод, на холодне, то ти його зробиш тільки по длині рамок. Все. Ага. Будеш по стойки смірно, тільки лежачи. Ну, по, по, вас, по, Да, по вашему методу у вас на теплый занос, так? Да? Мене на теплий, 20 Да. рамок на теплий занос. Да, да. От, ну, от чо, ну, цікавлюся, бо Це по-перше. А по-друге, на теплий занос. Кстати, чи є тут хто, хто займається технологічно на, на теплий занос? Я, я тобі скажу, ти побачиш різницю. Я не звертав на це уваги раніше. Так, покидав 4-5 рамок Дадана, кинув їх е, повністю на весь е, на всі 20 рамок гнізда, але від передні стінки. Ото вони сидять, сидять, сидять цілий місяць. Відкриваю чуть не пів е, не пів е, лежака бджол. Звідки вони не понабирались? Ну, інтересно. Якщо жарко, якщо жарко, вся перга на передній стінці. Рамки всі на передній стінці перга. Якщо жарко, вони всі в хвост уходять на северну сторону, е, відкриваю колись, а розплоджиш от лятка шукай. Бо вже mm. піввулика відкрив, що не ранку достану, то пергатом. Думаю, ну гаплик сім'ї. А потім під кінець дивлюсь, дивлюся, вони ж під задньою стінкою сидять розплод, і вони це гуляють в зависимості від е, температури, як там жарко чи холодно, і вони туди-сюди ходять приспокойно спереду назад, от передней стенки до задней, от литка до задней стенки. Mm. В общем, интересная штука. Ну, у нас даже була, по-моєму, вопрос теж э, на теплий занос. Хтось відповідав, що краще на теплий занос робити. Ну, oh. раніше робили і Дадан, до речі, Дадан квадратний, не, не випадково. І вулики квадратні, і Рожедилон квадратний. Чому? І ті, хто навіть і і цей е, і Великопольський, так? Шановний угу. квадратний січень. Так, і Островський, і Великопольський. І вони Островські, вони всі квадратні. Чому? Бо верхній корпус, верхній корпус перевертали на теплий, коротше, перпендикулярно рамки ставились. На 180 на 90 градусів розвертали. І ось я чую, що є є в цьому якийсь е, якийсь ефект. Я не пробував, але кажуть, що як перекласти е, е, верхній корпус, мед, медовий корпус ну, на на, теплий на теплий занос, значить, е, поперечно до е, ну, ніжного, до гніздового, то то, то не треба е, ганемановської решітки, що матка там не піде. Ну, це треба пробувати. Я не пробував, я не пробував, але так <laughs> кажуть. Ну, <laughs> та ми такі, от, хочемо так, щоб ось десь почуть зразу, щоб в десятку, наверняка. Ну так. Да. <laughs> Ну, е, не бійтесь експериментувати, не бійтесь експериментувати, бо бо ви ж бачите, природа, природа не стоїть на місці, клімат міняється, тут ось звірі появляться, почали якісь не- непонятні, без об'явлення, без предупреждения. Так що треба ухо востро держати. Да. Е, Добрий вечір, Вадим Темченко, Запорізька область. А як ви відноситесь е, до обробку бджіл е, в літній період? Е, ну не всі ж можуть ізолювати маток ефірними маслами, ну тобто в комплексі, либо пластини там їх робити, либо просто проливати ефірними маслами. Як воно взагалі дійствує, чи хто пробував це все робити? Ну, дивіться, зараз ми зараз ми запитаємо, хто користується, але але є є декілька варіантів. Є проливають на на бруски, є вату мочить. Є полоски з мочою, такі, що тривалий термін е, держить. Ну, кажуть, що воно не не дає не, такого Ефект. отрицательного ефекту на мед. Так ну що, якщо хто є з ефірними маслами, хто працює, поділіться, пожалуйста. Ну, я дивився ролик, не не помню де. Е, в общем, там іде 250 мл масла на 100 мл ефірних масел різних значить, там по 10-15, там 10 баночок. І він ото їх замачує в шпон, там чи полоски старі, чи картон ріже, і ото прям мокрий, ото їх ставить там після акації чи коли. Ну, так, так, я знаю. Точно так же ж ліцерин щавлю кислотою, теж так же роблять шпони, ці картони або салфетки мочать і ложать на рамки, щоб воно побільше випаровувалось. Тобто, ну, ну я чув. Е, просто я хочу ще комплексі додавить, то обично, що ми весною? Весною там обробили щавля, поки нема розплоду швидко. Потім ото полоски якісь поставили, а потім же ж я одразу починаю ставити е, трутньову ж рамку. Оцю. У мене там дві ну, так, так, так. Да, строїтельну. Ще батько навчив, а потім же ж почав дивитися вас і вже пішов, пішов, пішов по цьому методу. Кстати, е, прицеп у мене там віддільна група пчол е, рамка на 300, я держу додани, плюс 145. Е, на на прицепі були ті, що де я ставив, тільки почав займатися, ставив ці строїтельні рамки, на землі не ставив. Так, різниця була ощутима по силі е, нормальна. Ну, тобто, одне время вибив його хорошо цим строїтельними рамками. Тобто, поміг да, їм трохи. Всім, нам всім треба знати пчеловодам, е, що з клещом нужно и вообще э, с болезнью нужно не бороться уже, когда оно пропекло и вошло в хроническую форму, а не дать заболеть. Точно так и такое отношение к клещу. Не бороться затем уже в конце лета все, во всеоружие, а просто на протяжении сезона не дать ему накопиться. Все. Почему я обратил внимание на э, вот этот переломный период июль, э, то есть май-июнь месяц, когда происходит обновление. Ну, точно как и пчелиная семья. Поколение выходит первое, на второе только заходит поколение, старое уже отходит. Точно так и клещ. Май-июнь месяц, все, старый клещ, призимовавший, отходит, э, в бой идут молодые самки уже. И тут прогрессия уже не арифметическая, а геометрическая. И желательно в этот момент, вот как раз роевая пора, поставить строительные рамки, семьи с удовольствием трутня тянут туда забрать его, поставить какие-то полоски, вот эфирные масла. Ну, то есть вы должны знать самую э, главную технологическую принципиальность. Не дать, что угодно делайте, не дать ему накопиться. Чтобы вы уже после того, как взяли последний товарный мед, ну, подсолнух, допустим, так, утрированно, вы поставили полоски, глицерин с щавлю кислоту или эти эфирные масла, но там уже семье будет проще. Уже вы будете спокойны из-за того, что она пойдет из расплода семья, пчелы, когда будут выходить, зимующие, что они будут минимально изношены этим паразитом. А когда там за все лето мы накопили, а после товарного взятка главного, после качки, применяем, что только не применяем, и полоски, и бипины, и, и, и сублиматоры, и муравинку, ну, короче, все, что ветеринарная нам служба предоставляет, все мы, все мы затем агрессивно применяем против своих пчел. Клещ сидит, как ни в чем не бывало в печатном расплоде, а пчелу мы потихоньку уничтожаем, сокращаем ей продолжительность жизни. Поэтому как отче наш, не дать сегодня в святый вечер, не дать клещу, начиная с первого дня активного сезона и до последнего, не дать просто ему накапливаться. Профилактика всегда самая эффективная, не дать заболеть. Лечить уже э, нужно бороться с причиной, а не воевать со следствием. Главное не допустить, проявить дипломатию, не допустить войну. чем ее допустить и затем восстанавливать разруху. Не дай бог. Ну да. Э, Владимир Ігорович, а от э, щавелева кислота 3,5% з сахарним раствором. В Білорусі там часто вони використовують і і декабрь, і февраль, і так же само Німеччина. Як ви по цьому, що ви по цьому поводу думаєте? Ну я я зараз э, свій товар продаваю, чужого нехай. Спитайте у тех, кто этим користуется. Я, например, ну как-то ну, не, не могу я до сих пор согласиться, хотя слышу отзывы вроде как. Изначально я почему, почему восстал и стал возмущаться этой процедуре, когда зимой обрабатывают щавлю кислотой сахарным сиропом. У меня первый вопрос. А чем вы занимались летом и осенью, что вы сейчас лезете туда э, среди зимы обрабатывать щавлю кислотой с сахарным сиропом? Да вот мы загоняем Расплода нет, вся, весь клещ на зимующей пчеле, мы его загоняем, э, эту кислоту гемолимфу, клещ сосет и погибает. Ладно. Во-первых, это, во-первых, э, дуристика, сразу говорю. Вдруг, оказывается, клещ не питается гемолимфой, а питается жировым телом. Значит, э, эта процедура отпадает. Но они сразу переобулись на ходу. Говорят, мы сахар нам в сиропе для того, мешаем. Чтобы э, сахар кристалли, брался кристаллами и дольше выпаривал, то есть создавал вот эту вот едкую среду. Дольше выпаривал щавлю кислоту в семье. Ну и я знаю довольно-таки авторитетных пчеловодов, которые относятся к этому положительно. Я ну, не знаю. Ага, и вот еще какая интересная штука была. Я говорю, если вы сахарный сироп разводите один к одному и щавлю кислота. Неужели не попадает, пчелы не берут в зобик эту кислоту, этот раствор? Он сладкий. Не может, не поверю я. Вот говорят, нет, вот она кислая, она пчелы не берут. И вдруг выходит информация, какая-то эм, пасека, где-то страны мегаполиса, не то Америка, не то Канада. И что, видно, видно они смыкнули или где-то хорошо нарвались на неприятность, что они делают? Они применяют эту, ж сахар, э, эту технологию, сахарный сироп и щавлю кислота. Но перед тем, как дать оздоровительную эту микстуру, щавель, раствор, э, кислота в сахарном сиропе, они дают небольшую порцию чистого сахара пчелам, чистого сахара, чтобы они взяли в зобик сразу а затем обрабатывают щавлевой кислотой сахара. То есть они э, таким, таким мероприятием э, противопоставят, ну, короче, не дают пчелам проявить аппетит вот этому раствору, сахарный сироп с щавелевой кислотой. Значит, э, что-то тут не так. Значит, что-то не договаривают. Ну, до сегодняшний день я, я не, сог- ну, никак-то не могу согласиться. Пускай это будет мое мнение. Есть, работают, победитель не судят. Работает хорошо, помогает и, и слава богу. Можна свою думку з цього приводу. Да, Сережа, давай. Я в- вважаю, що сахар в цьому, е, в цьому моменті робить як прилипач і не більше. Розумієте, ну як може через шлунок? Це взагалі не, не серйозно. А от як прилипач, як е, зацікавити бджіл, щоб вони ну, друг ну, друг друга чистили трошки, от, поки це іспарення відбувається. От, оце. Ну, з таким способом можна обойний клей додати. Розумієте? <laughs> Целюлозу. Ну так. Ну, то же саме буде прилипач. Ще краще буде, так? Да? чисто ще да, ну, я теж вважаю, що це дурня, якщо через желудочно-кишечний тракт. Ну, Дякую, ну, я, ти, така думка. Я, я теж, я зразу зразу ну, на старозі було те, що ну, воно ж попаде якимось чином. Не може бути, щоб вони його туди не загнали. Щось вони лизнуть, щось туди піде, медовий зобік, пішківник і в гемолімфу. А тим більше, як проливають бутилками, ніхто ж не дозіровку не не придержується. Пробив, ну, давай, їх заливати. І давай їх заливати. Є на, є набагато більш щадяща е, технологія. Ну я не буду зараз нав'язувати. Та, що я займаюся, Що на все 2% щавлю раствору. Проливом. Просто пролівом, як біпіном, по улочкам, все. Вони опускаються вниз, між собою перемішались, воно їм пече. Я не думаю, що е, хтось там усиде на бджолі, якщо воно кусає і пече. І все воно всипається. І- і Профілактично. Я ж кажу, дві обработки, максимум три, і то профілактично. Тому що я вот эти циклы безрасплодные видержую. Все, я виганяю на зрослу пчелу, йому діватися нікуди. Де він заховається? Розплоду нема. Все, він на горі сидить, на взрослій пчелі. Куди б він там не заліз по тергіт, зверху чи знизу, з тергіти чи тергіти, чи за вуха заліз, все. Клещ я вигане. Чи той щавель вигане. Тут завдання. Ой, пробачте, будь ласка. Тут кажіть. завдання втримати е, кислоту цю якомога якомога більше в гнізді завдання втримати цю кислоту якомога більше в гнізді. Для цього і ми е, е, тільки що сказали, гліцерин використовуємо. Ну а в даний момент цукор використовують все. А ну, це, то, що Кирило, воно діє. Кирило, Це дивіться, це оправдують, щоб воно довше там сиділо, довше і діяло. Це правда є в тому випадку, якщо там печатний розплод є. Да, є є логіка. Затримати його, поки печатний є. Це начебто як полуполоска. Така полоска, препарат тривалої дії. А якщо у мене ну, розплоду немає, весь кліч, підожди. А якщо розплоду немає, весь кліч на горі. І весь кліч на горі. Ну, я що, я буду держати там у цей смрад тиждень там або ще більше. Я зразу шмарганув його з шприца. Все, вона там посиділа, а це на ніч робиться. На ніч. Вони там всі зібрались. Ніхто там ніде не гуляє в самоволки. І все, на, на утро я відкриваю, піднімаю дніще і дивлюсь. Якщо там упала, ось е, в кінці вже остання обробка, упала там 5 кліщів. Ну що я буду ну буду травити бджолу? Хай йдуть вони сім'я, я їх е, розберусь з ними навесні. Владимир Егорович, да. такий вопрос. А от щавельна кислота, вона на акарапідоза якось впливає чи ні проливом? Дивись, на акарапідоз, взагалі-то, е, кажуть дуже добре це мероприятие, що е, називається субліматором. Оце ага пар создати там, і вони ж вдихають його по неволі. Пчела нікуди як вона якби вона би хотіла кудись забігти, так нікуди не дінеться там у цьому у цьому спеклі сидить, якийсь тимчасово. Це вона вдихає, вдихає ці пари щавельової кислоти. А трахейний кліч, це ж акарапідос і є, це трахейний кліч. І автоматично виходить обробка двох і профілактика карапідоза, і просто борьба да, я просто не ну якби не добалакав ну предыдущу ж, ну, що сім'я посипалася, а не мог би там акарапідоз присутствувати в цій сім'ї. Ну що ти- Та ну Да, все може бути, да. Сережа, все може бути. Ну, якщо регулярно, регулярно обробляють е, вороги щавлю кислотою, хоч проливом, хоч субліматором, тим більше створюється там єдка среда. Пчела її вдихує, вдихує цю среду поніволі. Клещ сидить, а карапідос це трахейний клещ. Все ж через, через трахейну систему йде. Він не може там прогресувати, не може. А, Просто я наблюдав таку ситуацію. От е, я обрабатував при плюс 7 градусах 8 до 10. І пчела тупо опускалася вниз, вниз сидить аж аж саме внизу, і навіть і не видно. Саме сам низу рамок. І ну, потім ну, двоє суток, вона ж то каже, потім вже як ну, як чи просохла, чи що почала піднімати. Звісно, вже холодно. Просохла стала підніматися. А, ну тобто, есть це, це, мабуть, пізновато, да, було обработка? Ну, це, це прохладненько, да. Ви ж дивіться, це осінню буває таке, що вже діло по заморозки, вони починають хрюпати його чавлю кислоту. Вона намокла, обірвалась на холодне ще і все. Закацубла. Так що вони дуже там і... Е, затягуйте. Ага. І ще такий вопрос. Тут е, був такий момент. Е, вивів матку в тому році, теж з хорошої сім'ї. Ну, як би. А вона показала рік відпрацювала добре, вообще, ну, ізумітельно, класно. Ну, якби мене, ну, якби е, пасіка любительська. Е, я не знаю породи, як і у вас, ні породи, нічого. Ну, якби родословно, я навіть не знаю. Ну, вона відпрацювала добре. А в цьому році е, матка закінчила е, засів в десь е, після соняха, вона посіяла два тижні і все. І більше в неї розплоду немає. Якось теж ну, правильно, неправильно, я не знаю. Ну що, є такі, є такі, що така ж сама, оце як ти спостерігав за за цією ворогою толерантою, що ти кажеш, вона без без кріща весь сезон пройшла. Є такі, що кидають е, розплод, вигадовують розплод десь е, тільки тільки скінчився товарний взяток, природи нема взятка, все. А це стимул. Якщо є розплод, це стимулює принос нектара. Якщо нектар приноситься, це автоматично стимулює годувальність кормить матку виносіння. Коротше, замкнутий круг. А є такі, що ось припиняють, тільки взяток закінчився, вони припиняють. Но є Це ці- дуже гарна характеристика матки, коли припиняє Так, рано. так, Да. Дуже гарно. є, ну, є такий мінус, Я- що якби... Так, будь ласка. я, ну, да, вибачте, я її обработав від Да. чайною кислотою. Проходить 2-3 дні і все. З'явилося яйце. От така є теж, ну, Ну, ви, ви влагу дали в гніздо і все флагу гніздо. Сиділи спокійно, почало кусати, щось надо, щось треба робити. Матка Да. там зреагувала. Так. Ну нічого, спостерігаємо все. Є все. Мір полон е, неожиданності. Ну просто я ж говорю, що е, стоїть е, лі брати оці, ну якби бакфасти, карніку, ліба это, е, ну і хотілося б, якби ну, чистопородную якусь этот. Ну, зараз я наблюдаю, що в мене на пасіки вроді і матеріал є непоганий, оказується. Ну, якби такого пана. Ну, по клещу, то, допустим, я все время боровся з клещом. Ну, ізначально, як я починав пчеловодство, у мене клещ це був пер... на першому місці. Ну, як. А зараз я дивлюсь, у мене кліщ вроді тут нормально. Ну, все, добре, Сережа, хорош, понятно. Все. Ми почули твою і твої успіхи, і твою проблему. Значить, якщо ти хочеш мати хороший, гарний матеріал, все, рівно десь десь у когось е, треба брати для для змішування крові. Таке ж хороше, таке, що попрацювало не один рік. Воно як репродуктор передачі спадковості гарний, але робочу сім'ю не тягне. Все, бери друзів, давай свою таку комусь, щоб був, був у вас. Е, заміна заміна гемолімфою. Міняйтесь. Щоб був е, е, набор набор разнообразия генетичного якомога більше. Хай вижива сильніше. Так, що Сергій скаже в оправданні свого або ремарка по вас? що, що, що сказати? Я вважаю, що якщо вам е, ну, ну, все подобається, то хай воно так і буде. Але з часом ви Е, зустрінетесь в себе на пасіці з імбридною депресією. Для того, щоб її збежати, треба ваших маток віднести до сусіда або в сусіда поміняти, взяти, тобто трохи змінити кров. Як е, перевірити, е, чи є на пасіці гібридна депресія, чи нема. Ви візьміть лю, рамку любу і подивіться, чи є пропуски, чи багато їх. Розумієте? Є таке явище, коли є пусті рамки, матка пересіває, ну тоді один е, розплод виходить раніше, а оці е, точки виходять трохи пізніше. А є прям такі, що е, бачимо, що є пропуски. Це вже такі признаки. Треба міняти кров або приливати іншу. Ну я вважаю, що завдання таке, щоб гарантувати і подалі. Якщо у вас сьогодні е, рок, два-три ще може ну попрацює, а потім все одно зустрінетесь з тим явищем, що треба оновлювати кров. Я так вважаю. Ну а правильно е, берете селекціонера маточку, виводите від них е, бджолу, і дивитесь, вам все подобається, значить, використовуйте вже цього трута. Якщо ні, значить ем, ну, від брака ніхто не застрахований. Навіть якщо селекційна матка, це не значить, що вона буде супер. але вона повинна бути середня, стабільна і прогнозована. Розумієте? Оце основне е, ну, завдання. Дякую цінувати треба не не назву породи, а характеристики. Є у вас, що подобається. А якщо спитати, а що вам подобається від е, цієї сім'ї, від цієї з цією маткою, можна перерахувати, то тоді вже будуть. Будуть інші питання е, ну, визникати, а як перевірити? А так? І це процес дуже цікавий, і мало хто знає його до кінця. Деякі думають, що знають його, але я вважаю, що це всім і цікаве бджільництво, що в ньому багато грані багато. І якщо е, сьогодні роботи не пахане поле, не початий край. І дослідження теж цікаве. І чим більш знаєш, чим кажеться, що от ага, і те, що треба якось уточнити, узнати, та, та це не вичерпане дно. Я Сергій, ви знаєте, я цікаве. Я оце, оце підходить вже четвертий під четвертий десяток джільництва. Я не пригадаю жодного року, <laughs> так щоб його накласти один один на один, і щоб вони були схожі. Колотнеча, так, колотнеча, да. А от що ось то там, то пізніше, то сім'ї запізнають, то, то природа е, е, швидше вистрелить, чим. Так що тут е, то наблюдательність. Хто хто обладає наблюдательністю і рекомендацією, завжди Мара казав, старайтесь спостерігати і запам'ятати нюанси і мелочі, бо все все серйозне, все велике состоїть з мелочей. Ми ще мало замислюємося над економічними складовими. Е, Ну, вважаємо іноді, що от краще перевести і е, кочувати і мед отримати, а дехто не кочує і менше меду отримає, а здобутку отримає більше. Тобто треба рахувати. Ми цим доки не займаємося. По поводу таких маток, які вам подобаються, якщо вони не роїться і легко кероване роїння, якщо вони не, не злі і е, влаштовують ваших сусідів, то це вже багато. Це вже багато. Є ще інші питання, які економлять час в обслуговуванні. Ну це вже коли е, все влізеш, тоді воно буде в тебе з'являтися. Ага, менше прополісу, руки чисті, ага, не бросається, не викучується. Ага, це твій час, який ти економиш. Добре, Сергій. Дякую. Ну, підключаємося, хто ще хоче, а то ми балакає три чоловіка всього. Владимир Георгійович, Е, Давай. За кислоту обробка. Я поняв, я зрозумів низьку температуру, а найвища температура, якою можна обробити. Наприклад, у нас влітку на югі Одеської області да, температура ввечері 35 до 40 градусів. Ну, От, а е, ну, це, ну, влітку в серпні місяці, розумієте? Я коли коли нам, ну ще за, за, за радянські часи рекомендація була після кожного е, товарного взятку, тільки від кача, там акація, зразу тричі через 7 днів обробляємо щавлю кислотою. Відкачали там липу чи гречку. Після відкачки тричі, ну, 21 день треба було хотіти, понятно. Тричі щавлею кислотою. Тобто е, програма вже не дать накопичуватися йому протягом сезону, вже тоді працювала. І температура була. Я не думаю, що в середині літку, в середині літку була температура така, що 20 або менше. Була звичайно спекотна, 25 як мінімум. І я в августі місяці обробляю за відсутністю розплода, це мінімум 25 на вечір. В Одесі, ви кажете, ввечері 35 ну це це жарковато. Хоча хоча спробуйте, ну спробуйте там якийсь сезон, декілька, вам покаже дякую, картину. Дякую. Я пробував, але ну, я не побачив ефекту, розумієте, теж зачиняв маток. Я пробував, а, але я так думаю, що просто вона швидко випаровувалась. Е, Бистрий ефект випаровування. І і це було ввечері після 7 годин. Е, Матки були в ізоляторах вже після 21 дня. Е, але щось все одно кліщ був. Я не зрозумів, яка причина. Видать, е, сильно жарко і випаровувалося то саме. А а чим ви як ви определяли, що кліщ був і наскільки багато його було? Ну, я ставив, я ставив е, то саме. Ставив знизу бумагу білу, ага. оброблену цим олією, ага. і проливав, то кліща не було там там е, знизу, знизу на другі сутки не було кліща, тобто е, кліщ не падав. Але е, сім'ї бачив, просідали, хоча я їх кормив, ну сім'ї просідали, то напевно це було від кліща. Якого кліща? Чи трахейного? А ви підождіть, ви не грішіть тоді на на обробку щавльом, що у вас не було кліща, а сім'ї просідали. Я, я перед цим розказував вам за рахунок яких проблем просідають восени або наприкінці літа просідають сім'ї. Амебіаз або сальмонела є така ще нечисть. Або акарапідоз мог бути. Так, е, якщо ви якщо ви обробили і кліщ не впав, а тим більше при такій сухоті, ви кажете, 35 градусів, і не було вже розплоду, та кліч там повинен був е, здохнуть за рахунок того, що він влагу, особисту влагу втратив. Бо в сім'ях нема розплоду, нема нема е, за необхідність тривати, тримати 80 градусів чи то 80% вологу, бо нема розплоду. Все, там там набагато менше волога. А як набагато менше волога і кліч на дорослої бджолі, він буде втрачати свою особисту вологу. Ми про це вже дуже багато е, балакали. Якщо на 10% втрачається волога кліща, у нього на, е, зіпсується е, харчові його здібності. Його харчові здібності зіпсуються. В нього астматичне давлення падає, тиск, і присоски не працюють. Це це перше, який навіть всього на всього 10% вологи втрачає. Якщо 15% е, втрачає відсотків вологи, він загине зразу. Тому я спостерігав це у себе на пасіки, коли я ще справа не дійшла до обробки, підходжу до сім'ї, відкриваю, а на дні, а на дні ще є загиблий кліщ. Жара і сухота стояла, розплоду нема, відкритого меду теж нема в вуликах, щоб вони якось там Е, цей відкритий мед, може, щось там давав, вологу якусь. І ось вам. Так що та от ваша причина може бути зовсім інша, а не те, що ви кажете, не спрацювала щавля кислота, що вона дуже швидко випаровувалась. Ну, може Щось бути там якась інша причина. Може імунітет сім'ї е, був е, якби трохи. Там, дивіться, там ноги ростуть десь з другої причини. Я зрозумів, буду шукати. Шукайте. Добре, дякую. Аналізуйте. Добре, дякую. Можна, да, Володимир? Там кілька питань є. От. Перше питання таке. По поводу, от е, хочу примінити на пасіки плюс 100. Е, може, хто вже має такий опит по поводу ізоляції маток. Як це на промишлених пасіках, може хто працює чи не працює, є смисл цим, як би так, плотно зайнятися чи нема. Це перше питання. А вторе питання там було по поводу ППУ вуликів, хто содержить. Ну, якщо є якісь питання, можу е, відповісти. Я содержу і ми производимо ППУ вулики. От, так що, якщо є якісь питання, можу відповідати. Що, що... Хорошо, дивіться, по, е, по вашому насчет ППУ, то вже хай буде, як то у кого яке буде питання. А що стосується, це по першому питанню, як ви кажете, як, що вам що вам особисто це треба було по першому питанню? Е, Особисто, я думаю, це, ну, стоя заморачитися з ізоляцією матка, ну як ага, це рентабельно буде по на великих пасіках. Дивіться. Може, хто має такий досвід. А як вам як, е, яку кількість ви е, вже вважаєте промислово? От вашому розумінні? Ну, 200 плюс. 200 плюс. А 800 це нормальна кількість? Ну, це да. Ось вам Володимир Вакулюк у нас дуже частенько буває гостем. Сам з сином і навіть син у нього помічника. 800 сімей ізольовує в радість. А тисячу, дві тисячі це нормальна кількість? ізолюють без всякого. Так що ви спробуйте 5-10. Ні, я пробував, все добре, все виходить, тим більше з нашими. І що вам не так? Якщо ви Ні, будете це... бачити результат, будете результат. Результат, бачити. результат є. Так ми, ну, і по медозбору, звісно, краще, бо у нас такі медозбори, бо ми, в принципі, з вами сусіди, ми, я сам з Ізюму, Оскіл, ага. Оскіл, якщо бути точним. Понятно. Ближе до Слоногорська. О, тобі ж, ну, я 10 сімей ну, займався, чисто брав на пробу попробувати ізоляцію, мені все сподобалось. І планую основну масу перейти на ізоляцію, ну просто встигатиму ну, чи не встигатиму, оце тут перший такий. Дивіться, дуже дуже часто я спостерігаю за такі, за такою аргументацією. Чомусь всім всім Е, всім здається, що вони от ізолювати маток зразу сьогодні і всі 200 плюс отоважні. У мене 100 100 сімей, 100 сімей на кінець сезону. 40 починаю, відводки, відводки з відводків, коротше кажучи, підходить час з ізоляції. Я протягом 10 10 днів, 10 днів, спокійнесенько, я ізолюю всю пасіку ніяких ніяк ніхто вас в шию не горе, що це тільки зараз. Сьогодні час ізолювати і все за один день. Протягом, і це ж після 20-го, якщо це моя основна основна була тема. Після 20-го починаю ізолювати. До 1 серпня основна маса. До 10 серпня я ізолюю ті, що працювали останні, ті, що працювали на маточному молочці до кінця серпня вся пасіка без розплоду. Обробив щавльом і все. І до весни забув. Зараз двічі ізолюю, бо є такі різні регіони. А як же от всім чогось досі ще цей стереотип у головах не дає спокою, що якщо закрити закрить зараз матку в ізолятор, а з чим, а хто ж буде збирати мед, а з чим же вони підуть у зиму і, і пошупає. Просто попробуйте невелику кількість. Е, подивіться, чи є чи є смисл. Якщо є смисл, зовіть кума, свата, брата, давайте їм розподіляйте на кожного сім'ї і хай залюють вам, зачиняють. І все, тема закрита. Що там вубе, якщо ви будете в цьому бачити зиск, смисл, ви знайдете, якщо хочете, знайдете можливості. Ну, Не будете да, хотіти, знати, Добрий вечір, колеги. <clears throat> Володимир Ігорович, <laughs> вітаю, Володимир Польща. Давай, давай, е, помагай. Бо трошки ви да, мене упомянули. Ну, ти маєш право на репліку. Я вам так, так, я скажу на промишленій пасіці. Е, я використовую ізолятор навіть не скільки як для кліща, бо то мене не дуже кліщ е, турбує, але не дуже. Є е, ну друге, ви знаєте мої там власні методи і мою філософію на темат кліща. Але ізолятор то є регуляція, регуляція всіх процесів. По-перше, <clears throat> чим гарно на на промишленій пасіці, ви стартуєте в одному часі. Ви можете ізолювати, так як сказав Володимир Ігорович, е, ну і і тиждень, і два, і три. То вже наскільки наскільки у вас удасться. Ну 800 сімей, якщо це. Е, селекційна нормальна бджола, вона працює абсолютно подобно. То 800 сімей е, на протязі тижня ізолюються. Тут немає взагалі немає ніяких проблем. Але, е, по-перше, весною коли вже пішов взят, ну, пильця пішла, коли стало тепло. Ви випускаєте з ізолятора, просто відкрить. Ви за день відкриваєте всі 800, Тут немає проблем. І у вас починається дуже швидкий старт. По перше одинаково всі родини розвиваються, і через місяць у вас е, нова е, ну робота появляється абсолютно на всі 800 одинакова. У вас нема вирівнювання, у вас немає ношення, а то підсилить, а та слаба. Цього всього немає. Якщо ну, відкрили ізолятор в одному часі, вже пішло тепло, ну так як робимо ми, то сім'ї. По перше, вони зекономили ще один ізолятор. Це економія кормів нормально на тих теренах, де ми е, то ну, працюємо в Польщі. Ну зіми теплі і е, матки на е, коли на волі вони червлять і в грудні, і навіть січень, і при цьому ну зрозуміло, да і вароза нам розмножається, і віруси бактерії, віруси, які нам не потрібні, температура. А більш того, на весну дивися 800 сімей голодні. Чи це є е, нормально? Це є не економічно. Якщо ви полічите е, хоча б по 15 кілограмів меду на весну треба, щоб було на гарний розвиток, то 800 разів то подивіться економія. Родини, які заізольовані на цих теренах, з'їдають 800 до кілограма. Максимально у нас було, що кілограм меду за зиму з'їдає родина, і весь той мід, який ви дали на зиму на перезимування, він іде стартом. Його хватає на добрі півтора місяця гарного старту, допоки вже пішла верба, допоки ну на змоцнення родини, і родина ця стріляє як ракета. Це є плюс. Друга е, ще причина на якій я наполягаю, що треба не просто що можна, а треба стосувати в е, промислових пасіках, то регуляція на пожитках є ну на взятках. Є взятки дуже слабкі, і так само було через нас удоводнено, експериментували. Ми провіряли, як же як же воно буде працювати. Е, Ну я вам скажу так, коли здорова родина з розплодом, бо роди у мене всі бакфасти, е, то вісім повно от, от, ну, от уголочка до уголочка е, запечатаного черву. Ця родина носила з акації 2,5 кіла. При тому, що родини в ізоляторах, які були підведені з матками заізольовані, носили по 6,5 кілограмів. Рядом стояш. То іде знову економіка. Бо якщо ви хочете заводово займуватись, то вже Е, тут це не хобі вам. Тут лічиться копійка, що ви заробляєте, які маєте зиски, ну і скільки трудогодин треба використати на то. Для того ізолятор як е, як найкраще, який ну тут можна дуже дискутувати по формах, по вимірах. Е, то вже хіба не, не, не тема нашої розмови, але <clears throat> сама ізоляція, сама ідея як регуляція циклами і нормально ну, роковим циклом розвою і розмноження своїх родин, то тут це інструмент, це просто інструмент, дуже гарний інструмент. Це на темати золя. Дякую. Дякую. Володимир Григорович, ще питання. Ну-ка, давай. Ага, е, значить, трутньовий гомогінат. Все-таки готовлю ті рамочки до наступного сезону і кліща бить, і гомогінат збирати. Е, сама оптимальна е, консервація його, ви як розказували, один к одному, е, так же ж з медом іде? Так, да, так. Да. От. Ну, ча можна часть хранити в нативному, тобто на потребителя, кому як треба. Бо в некоторі, утверждають в інтернеті, там багато хто пише, що один к одному е, і тільки в морозилки, і все. Якщо його десь відправляють, то тільки лично в руки і з морозильних камер треба віддавати. Тобто він не каже, як, а як, допустимо, мені отак його переслати там ну, а, в другу а, область? А куди пересилати? В Америку чи куди? Та ні, в другу область, там, в Запоріжжя. Ну, я по Україні по всій розсилаю. Спеціальний термостат. От, я, я ще кажу, це бутилку хладоген, там, ну, цей, морозильну, можна водички налити, Є, в пакет. Дивіться, ну якщо не дуже далеко, можете бутилку бутилку пластикову заморозити і туди її запакувати, бумаги і відправити, якщо не далеко. Якщо, нала... якщо в мене вже налажена ця технологія доставки цього гомогенату маточного молочка, там спеціально є е, термосат пенопластовые, 5 сантиметров толщина стенки. В в морозильной камере у вас долгое время находятся аккумуляторы холода. Вот вы сегодня утром ложите это все в этот, э, в этот термос пенопластовый, аккумуляторы холода, гомогенат, закрывать герметически пленкой. И утром я отправляю на, по новой почте. Завтра, если я с утра отправляю до 12, завтра его в течение дня получают по всей Украине фактически. А, то це ви е, це, І це вас, проблем. у вас оці термоса як і, і здержки йдуть, чи як? Як ви їх чи назад вертаєте, чи як? Що воно? Ні, ні, ні, назад вертають, звісно, однозначно. Ну, Возвратна я, ж я хотів питати, тому що це ж його треба закупити же цю штуку. Ну, звісно, ви закупите, ви обговорюєте з клієнтом, кому ви відсилаєте, що тара, тара назад, зразу тільки получає, або перегружає він на новій почті, щоб не бігати, якщо далеко, або домой приніс, в морозилку поклав, і приніс вам там через ну, день чи коли. Бо от я робив собі е, один к одному, мене устрає і храниться, і той в морозилці. це. Тут же ж дивіться, е, Вадим, дивіться ще. Тут один до одного, один до одного, чому така концентрація? Бо е, концентрація один до одного у медові це є предварительна консервація для збереження, якщо тимчасово світло виключають, і морозилка е, у вас е, ну, десь там півдоби чи навіть добу, то будучи консервований в медові, він збереже свою біологічну активність і не зіпсується. Не зіпсується. А якщо е, натівний, уже буде натівний, і він розморозиться, тут уже, не дай Бог, там на... проблема, да, да. проблема, да. Тому в мене для збереження біологічної активності продукта у мене і генератор стоїть, і в мене е, активатор випрямитель від 12 вольт на 220. Тобто і перестраховка там тройная. Ну, генератор вже прийшлось купити по связи з тими недавніми нашими событиями, які зараз продовжуються, то світу ну, немає. Ну, вже ж думаю, подальше, як же ж його хранити. Він вам знадобиться, він буде вам як находка, бо світло це таке діло. Ну, то... По інтернету дискусірують, що е, некоторі його консервірують спіртом. Некоторі роблять 10%, е, тобто мед і тільки 10%, ну, один к 10 з гомогенантом. Можна, Тому, тоді, що... тоді можна в холодильнику зберігати. Якщо 5%, 5% да. можна в холодильнику зберігати. Але, ну, дивіться, наход... але стоп, Вадим, одна ремарка. Да, да. Ви е, гомогенат, вологість гомогенату 73%. Якщо ви з медом mm -hmm. змішаєте, у вас мед, припустимо, 20 буде процентів вологість. І ви змішаєте його з гомогенатом з таким процентом, що у вас вологість стане 23, а 22 вже це вже межа закисання. І в холодильнику буде, будуть бульби через тиждень. Тому Ні-ні. дивіться, якщо будете Кого- оцей відсоток. Кругом морозилки, я в холодильнику навіть не пробував його хранити. Морозилки там там люба консервація буде у ну, вас. Ну, э. здорова, здорова ця ларь. ларь, Не ларь просто, морозильна камера. Морозильна камера, так. Так, Так, і прекрасно він храниться і все нормально вийшло. А транспортировка до клієнта, я вам все кажу, тільки так. Все, ну, все працює без проблем. Да, бо некоторі писали, що ні, ніфіга, тільки треба з рук в руки, із морозилки в морозілку, ніяка транспортіровка, він зразу ж пропаде. Ну, людей багато різних є, ну, діло в тому, що... Ні, ну що ви, що вони хочуть мені розказати, як я вже займаюся молочком 25 ну. років і 15 гомогенатами? Ну, ну, ссилався я на ваші досліди, тому і думаю, що ж перепитаю ще раз. <laughs> Все, дякую велике. Да, на Так, Вячеслав Вікторович, ваша очередь. ви. Добрый вечер, СК, профессионал Вячеслав Савцов. Э, Владимир Егорович, скажите, пожалуйста, аденокарцинома э, по маточному молочку э, только мужское противопоказание или женское тоже имеет против... Нет, Слава, противопоказание? смотри, Да. только, только мужское противопоказание. Почему? Потому что э, Э, эстроген агрессивен, агрессивен к тестостерону. И, возможно, по этой причине, а маточное молочко как раз и обладает этим гормоном, и в зоне при онкологии предстательной железы дает э, резко негативный скачок. Два случая было в моей практике, что при аденокарциноме маточное молочко ухудшало ситуацию, ухудшало состояние. Как это будет при женской онкологии, при э, этой э, при онкологии ну, по женским органам не могу сказать. Не было случаев практики. Спасибо. Хотя, хотя говорили, я, кстати, рекомендовал при четырех карциномах и научная была разработка, не разработка, а исследование э, аденокарцинома, лимфосаркома, карцинома Юинга и Эрлиха, две, четыре, вот я их сейчас помню, эти онкологии. И в том числе маточное молочко рекомендовалось как антиметастатическое средство и при аденокарциноме. Но практика показала совсем другое. Показала резкое ухудшение и затем дали этому объяснение. Присутствие как раз вот агрессивности эстрогена в отношении тестостерона и, по всей видимости, в этой зоне при аркологии она там повлияла так вот негативно. Спасибо. Так, пожалуйста, вопросы еще, если есть. А прослухав, Якщо а є- при, при щитовидці як його правильно е, для. Ну, при щитовидке там, э, ну, та доза, доза вообще-то, если профилактическая, обычно классические, классическая норма 250 миллиграмм. Это фактически маточник, так, чтобы если визуально и Я утрированно. понял, це правильно, допустим, чоловік об'яснить, скільки йому ну, виклупувати його, воно ж то заморожене. Визуально горошина, овощная горошина. Ну да, ви ж казали в відео, да. Да, да, визуально оно, если вы его храните нативным, значит, понятно, оно будет э, откалываться будет бесформенное такое, куском бесформенным. Поэтому визуально приспосабливайтесь где-то в таком объеме. Ну, місяць треба його пропити, чи з яким Там з яким 10 періодом? днів, 10 днів п'ється, 5 перерва. Робиться То- ве- такий веєрний прийом. Ага, то гомінант, місяць пропив, місяць все, не трогай. А гомогенат, да, гомогенат там 21 день на одном дыхании. Ага. Что для женщин, что для, зам- для мужчин. И перерва. Робится. Все применяется, все принимается. Можно его принимать всю жизнь, и только регулировать будет вам перерыв. Перерыв между приемами. Схемы разные. Там и день пьешь, де- день не пьешь, неделю пьешь, неделю не пьешь, и так, в общем, э, каждый приспосабливается по своей, по мере. Если профилактически, то тут, тут проще. Профилактически проще, потому что установил, неделю пьешь, неделю нет. Затем месяц перерыв вообще. Другие продукты. И ну, так вот. Срок хранения, допустим, ну, маточного молочка, е, э, понятно, много его и я і не собираю. Так. А от гомогенанта буває така ж трошки злишки, що вони не розходяться. Він же ж там ну, два. смотрите, они, он одинаков. Если при условии, что он не размораживался, не размораживался, Значит, хранится маточное молочко до 18 месяцев. Это то, что я из науки знаю, из этих э, рекомендаций. И гомогенат столько же. Я никогда не держал больше от сезона к сезону. Все. Если гомогенат у вас остается, а здесь будет сле- следующий уже этого сезона свежак накладываться, отдавайте пчелам, они вам спасибо скажут. Оце ж я і хотів затронути цю тему, що було Да, в мене, да, да. мабуть, е, лі- літрів, ну не знаю, мать, бутилька два точно осталося. Ну так, по Ну, баночці. та все вам пчоли будуть аж улибатися, як будете на пасіку заходить, кланятися будуть. Ну да, да, да. так воно і є. Добре, дякую. Бо є такі, що викидають його, умники. Со злости или от, без, или от, бе- или от бестолковости. Вот не не получилось продать никому, взял и выкинул. Та Я ні, ну, говорю, так, а, а, а, говорю, а отдать, я говорю, кому-то просто так, угостить соседа, кума, брата, свата, чтобы так, тебе... так а зачем викидати ти со- собирав, і значить ти знаєш Подожди, по ньому. подожди. Так бери, Я його- говорю, бери його благо- сам їж. благодарность тебе рынок сделали за то, что Главное, если качество предоставишь. Нет, вот то, я лето корячился, я лето работал, кому-то раздавать. Ну, вот такие. Так бери тоді сам їж, як ти його корячив. Цілий год сам ну, їж. вот такі <laughs> ми. І, і, і сам не гам, і другому не дам. Да. Ой, спасибо. Так, шановне панство. Ну все, да, исчерпали ми за сегодня в свят вечер. Вроде как ничего, пообщались. Значит, будем до следующей встречи, среда, там уже последний в этом году будет у нас Zoom, по всей видимости, потому что попадает 31 Так, ну что, спасибо большое за общение, дуже дякую за спілкування. Все буде Україна. Слава ЗСУ. На добраніч. До свидання. Дуже дякую. Дякую. Дякую. До побачення. Тихої ночі. Дякую. До свидання. Дякую. До побачення. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. Всім слава.